toma, toma, toma, toma. Haro, haro, haro, way. Toma, toma, toma, sagos, toma, toma, toma, toma, vai, toma, Yoka. لا فيدا مع المزيكا المزيكا مع لا ميفا لا ميفا مع الدروكا هارو هارو مع الكليكا هارو هارو مع المزيكا لا فيدا مع الكليكا مسروق عشاني كلها زومبي درنا لاق باسي تورني فيما مشيت راني شلابي بربي لو حتى الفوندي ماما دوبنا دوابة في الكاس كلشي مكستازي بواقي الراس صادع عشقة دابا غير في الفيتاس هاك نمرو دابا غادي تصوني غدوزي فوق وغادي غير نتريني هولا هولا هاك الدولار فل مولو غني دابا قطر كل هولا كلشي دابا صوفاج مولا دولا باغي لاطاك لا فيدا مع المزيكا المزيكا مع لا ميفاح توماس كلشي في قلبي انا وانا حبي كلشي في دربي دابا راه كيسربي طارق سمك زيد مغير سمي حقادا بيكم وانا كاع ما غادي نسمي البيضة في لحمي الغبرة دابا في دمي لا تشوفوا اللاقة قاتي كتمشي شوفوا عشران ديال باغا تمشي هارو هارو هارو هارو هارو طينا لورا لورا لورا لورا ويا صحابي كلشي راه ندوزي نديرو العلاقة دابا ايوزي عايشين في دالوكا ميوزي حال فمك زيد مغير جدك حفروا بيكم انا كاع غادي نقري قلبي انا غير بودي نموي نار نار بدينا ما خلينا نار ويلي رونا المدينه سولا حفراوه بزول مدينه فراوة غادي تجمعوا كاملين غنحكم الراب مغربي وكل كاينين دانا الراب الاوزا وخلانا في برلين تومت تومت تومت تومت Dansen, dansen معاك هارو هارو بينا موكا فاك لوري صاحبي كل بوتا دابا دوري نديرو كله صاحبي ام ستوري هي تيرا فريو ماشي غير لا لاقاو الراب كلها في الكوفر البوتا حدايا وانا في الرونج روفر الاخ كاملة كاينة غير في الكوفر نار نار بدينا الناس علينا غزالي هادشي في زوا غير مدينة كيديرو معاهم بلان بلان بلان بلان بلان Push your body, sobe, sobe, Baby, kunt je love love love eh. Mama, doge, doge, doge, doge Toma, toma, vai, toma